me llamo Fabián Carlos Tomasi. Mi número de documento es 17.554.166 y soy un afectado directo de los agroquímicos eh, durante la aplicación. soy de Basavilbaso, Entre Ríos. Me jubilé por incapacidad ante dos juntas médicas del ANSES donde me decretaron polineuropatía tóxica severa eh, o también para aquel que quiera buscar o googlear, como se dice, se le dice enfermedad al zapatero por afilar los, los solventes, eh, los chicos que afiran, eh, ese pegamento en bolsas también, se le afecta el sistema periférico, que es lo que yo tengo, el sistema nervioso periférico es lo que me marcó como problema que tenía el ANSES para jubilarme. Me jubilé con un 88% de incapacidad y en dos oportunidades me ratificaron, ratificaron el, el motivo, que era la polineuropatía tóxica, que es bueno aclararlo. Era una época brava del país como hubo muchas. No tenía otra salida laboral que entrar en eso, que aparte me gustaba por el asunto de los aviones. Tengo familia de que muchos de ellos han sido pilotos ¿no? de fumigador, pero entonces me interesó mucho entrar a trabajar en eso. Era un trabajo eh, muy agotador y manejábamos millones de litros de veneno por, por temporada sin ningún tipo de protección. Me acuerdo que mirábamos los marbetes de los venenos y veíamos cómo las químicas eh, decían que teníamos que estar vestidos para trabajar esa sustancia y nos reíamos porque de las mismas empresas nos decían que nosotros éramos, eh, íbamos a parecer astronautas si usábamos esas cosas. Eh, vaya pues la paradoja de que yo hasta salir de la empresa no sabía que había sido intoxicado por agroquímico. Eh, me soltaron la mano y a partir de ese momento tuve que empezar a defenderme solo, eh, eh, contra viento y marea, porque la sociedad no está preparada para ningún tipo de, de problemas que el humano tenga. Es más salvaje que, el propio, que la propia selva. Lo digo esto por vivencia propia. Yo hace 10 años que vengo pregonando esto. Empecé tratando de hacer convencer y nunca logré ese objetivo. Entonces por eso yo ahora digo de que no vengo a discutir con ningún ingeniero agrónomo ni con ningún científico. Lo mío es eh, netamente culpabilidad de una política que aceptó esto como un gran negocio eh, una medicina de que no se hace cargo, salvando algunas, eh, algunos nombres como los que están hoy aquí, y una justicia que hace oído sordo porque creo que todos son parte de este proceso, de este negocio. Yo tengo una frase que siempre digo que somos la sombra del éxito, un éxito sin sin, que es un enorme castillo muy bien armado, pero que no tiene cimiento, esto se cae en cualquier momento. Eh, creo que nos están matando. Lisa y llanamente somos la parte oscura que cuando las multinacionales programaron esto, eh, ya estábamos como la parte de la parte oscura de este proceso. los efectos colaterales los efectos secundarios de los medicamentos. Nosotros venimos a ser parte de eso. Y ojo, eh, esto lleva recién 10 años de auge. Todavía no hemos empezado a ver las verdaderas consecuencias de esta devastación poblacional y del medio ambiente como la que se está causando. buena pregunta. Eh, vivo durmiendo. Eh, pienso mucho y me enrosco mucho. Mm, eh, tengo una postura casi marginal. No confío en nadie porque eso es lo que me ha demostrado la sociedad en su conjunto. La sociedad no está preparada para asimilar personas con, discapacidad, sea cual fuese de la que hablemos. yo en Basavilbaso no salgo hace no quiero mentir, pero mucho tiempo. He tenido salidas esporádicas a encuentros a los cuales me han invitado, que yo asisto. Eh, no me muevo más porque económicamente me enfrascaron con una jubilación mínima y tengo que mantener mi familia, que es mi madre y mi hija, y me impide movilizarme, pero yo desearía infinitamente poder estar mucho más en este tipo de reuniones porque no tengo la suerte de que eso ocurra. A casa no va nadie. Eh, somos la Chola, mi perra Rodolfo el conejo, mi hija, mi madre y yo. Y nadie más. Eh, estamos cumpliendo una, una prisión domiciliaria involuntaria. Yo creo que si no reaccionamos pronto, eh, no se salva nadie. Y cuando digo nadie, digo todo. Digo al señor que está con la cámara, te digo a vos, tu familia, tus hijos. Capaz que involuntariamente uno por, por ser uno mismo, capaz que se la banca porque ha vivido, pero todo se frena cuando entra en juego la vida de nuestros hijos. Creo que en muchos de los casos es lo único bueno que hemos hecho. Entonces debemos tratar de seguir intentando de que la gente entienda que este no es mi mal, es el mal de todos y que no hace distinción. Eh, es una manera de control poblacional. Hicieron de estos países, de economías emergentes, de, de necesidad de muchos recursos, un canibalismo. Para mí, y asumo lo que digo, eh, esto es una guerra, literalmente hablando. Eh, no estoy, creo que si yo tuviese otra disposición de mi físico, si yo contara con mi físico, creo que no me bancaría estar sentado tratando de explicar qué es lo que me está pasando. No sé si me explico lo que quiero decir. Lo mío sería mucho más porque las preguntas que he hecho no me las han contestado. Entonces reformularía las preguntas para que alguien me las conteste como corresponde. ¿Cómo, ves eh, tu lucha en la continuidad? No, no, yo no tengo futuro. Yo vivo el día, yo anoche pensaba en hoy pero no me imagino la vuelta porque yo no, no digo nada que, que nadie no sepa, eh, yo no sé cuánto me queda o cuánto no, por el estado de mi físico y por cómo sigue avanzando esto. Eh, me quitaron la posibilidad de programar mi vida. Entonces, bienvenido sea cualquier encuentro como este que me cite, pero rápido, porque lo que yo no tengo es paciencia y menos a un tiempo. Me coartaron la vida, entonces yo voy a intentar que la gente entienda qué es lo que le va a pasar y que ojalá que si algún día padecen algo de esto, tengan la, fuerza de investigar qué es lo que le pasó. Como la medicina nos tiene mal acostumbrado a pensar de que el cáncer es algo común, que se contrae porque es común. Es así.